kia ora! Hey James, how's it going?、Uh, この動画はね、あの、11 Colors っていう YouTuber に対しての、あの、ビデオレスポ、動画レスポンスで、もうなんか、あの、最近流行ってるのはね、早口言葉のみんな何がしてんのかって、基本にその日本に住んでる外国人が言ってるんだけど、でもぜひこれ、この動画見てる あの、まあ、どうか、まだ今まで作ってなくても、あの、もう顔別になんか8か所だったら、もう見せなくていいけど、声だけでもわかるように、なんかぜひ、なんかあの、いいのあったら教えてください。早口言葉。みんないろいろなんか、この中ではやっぱりまだ、お、王子は多分そのエレメンカルさん自体で、いや、あれは借りてるのは俺はわけわかんなくても、それも触れない。あの、ただ、まあ、あの、まあ、俺は知ってる早口言葉、あまりよく知らないんだけど、俺知ってるのはね、 あのー、一番最初教えてもらったのは、あの、早口言葉っていうか、あの、ただ子供の、あの、バカ青ま、ま、えもう一回。バカ青まぬけをタンこなすかばちゃ、ヘビみそみそぱ、あんた嫌い、うん。 <laughs> それよくわかんないけど、なんか一気に悪口になんか言いたかったらと。で、もう一個なんか、あの、確かにこれは、君、あ、まあ、の、望み、のぞ、の、 覗き見だよ。あの、おしゃれ人の人は、ちょっとあの、奥さんに教えてもらったのは、隣の客はよくかき食う客だって。もう一回。隣の、隣の客はよくかき食う客だ。あの、うん。これは、確かに言葉の意味考えていたら、まあ、そんなに難しくないんだけどね。でも、うん。これは、まあ、言えるんじゃない。で、ギミアブレイクマンも何か出して、ギミアブレイクマンはね、あの、なんだっけ、生麦ご、 まあ、生麦、生ごま、生卵。生麦、生ごま、生卵だっけ頭から言ってるんだけど、でもあれは、うん。それ一応口もあるね。で、そうね、まあ日本語それぐらい。あとなんかニュージーランドで、なんかちょっと悪い営業さんに教えてもらった、あの一つはね、あの女の子なんか悪いことを言わせるための早口言葉はね、あの、 こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。それ10回言わせると、たまになんか悪いことが出てくる。 <laughs> まあ言ってみ。こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。うん。まだセーフだよね。なんか、ピー、なんか、ほんと出てきたらもうピーってしなきゃいけないからね。危ない。 で、あのそうだね、なんかニュージーランドってあるのかなだってニュージーランドってね、あんまり創造性がある、まあ、ニュージーランドは白人はね、創造性あんまりない。だってノースアイランとかそのままノースアイランド、サウスアイランド、サウスアイランド。東海岸はね、ウエスト、あの、イーストコースト。西海岸はウエストコースト。あの、一番北の地域はノーストランド。一番下の地域はサウスランド。もう全然ね、面白い名前誰も使ってないんだけど、でもまあ、良かったことに、その先住民族、あの、マオリ族、 ジーノジーノがニュージーランドにいて、でも、あの、そういうつまんない白人がいっぱい入る前に、もう面白い名前いろんなところつけてて、で、もう知ってるかどうかわかんないんだけど、ニュージーランドは実はね、世界の一番長い場所の名前がある町があって、もう町じゃないんだよね、一応丘。あの、なんだっけ、300メートルぐらい高い、そんな大したことないとこなんだけど、あの、北の島の、あの、イースコース・ホークスペイっていうところにあって、あの、で、これは、 日本人なら多分ニュージーランドの白人よりいい発音できるはず。なぜかというと、マオリ語と日本語でちょっと似てるところいっぱいあって、共通言葉とかでも、やっぱ同じ太平洋とかで、そのポリネシア族もなんかもともと台湾から出てるらしいんだけどね。そうやってなんか、例えばあの、貝、 あの、食べ物、なんかあの、貝殻料理とかって、丸子でも貝だしね。発音も母音が同じだから、これは俺カタカナで一応、あの、どこだっけここサイバー <laughs> で書くようにするから、ぜひ日本人でもこれ行ってみてください。世界一番長い場所の名前って、今ちょっと俺も頭からわかんないんで、これ読んでみる。もうこれは大変だよ。はい。世界一番長い、The New Zealand Tongue Twister. I'll tell you, if you can pronounce this, you are not an Australian. <laughs> <laughs> See if you can say it. Nozoki mi da yo. Here it is. Tomata fakatangi hanga kowa o te matea pokai fenua kita natahu. tahu. Try say that again. That's one word. Tomata fakatangi. Ah, crap. I screwed that one, one more time. Tomata fakatangi hanga kowa o te tamatea pokai fenua kita natahu. tahu. What do you reckon? It's one thing actually. Le learning Japanese. I'm sorry, I'm speaking in English now. Uh, learning Japanese has probably actually improved my pronunciation of Maori place names. <laughs> Kiwis have a way of butchering uh, the, the place names of our, of our own country. So it's actually one thing I appreciate about Japanese, although I hope I said it right. Uh, a challenge to YouTubers, can you say the longest place name in the world? I'm going to say it one more time. Tamatia Pokai. You know, I'm not, I didn't say that right. Halfway through I get stuck. I'm going to say it one more time. This is the challenge. Damn, I can do this myself. Okay, here it is. Tomata fakatangi hanga kowa o tamatia pokai fenua kitana tahu. Got it. Got it, got it, got it. Can you say that? What do you reckon? An unscheduled vlog. I hope you enjoyed it. あ日本人でもね、なんかのこの場所の名前が言える人でも行ってみて、で早口言葉なんか教えてください。初の動画でももう喜んで送ってください。まあ、書いてもいいし。はい、ピース。